Ryneczek w Strzegomiu, sfilmowany 22 września 2012 roku tam dalej jest ratusz co ciekawe, rynek jeszcze do niedawna nazywał się Placem Przyjaźni Polsko-Radzieckiej także duch byłych wyzwozicieli ciągle żywy a tutaj kilka kamieniczek Stoję na skrzyżowaniu rynku i ulicy Jarosława Dąbrowskiego.